သူ့နေရာကိုရဲသူ့နေရာကိုဒဲရဲသူ့နေရာကိုဒဲရဲလီယိုအဲ့လိုကြီးမရဲနဲ့လေလီယိုမလီယိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုမော်လီယိုကြောက်ပြမယ်နော်လီယိုကြောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်လို့တာပေါ့ပြောမယ်လီယိုတော့နောက်ဒဲရဲ့အရှင်းကိုကွတ်တိရဲ့ဘာလို့ဆို तू ကအကွာအကာဝယ်ရပါလားကွာကြောက်ကြောက်နားလေလားကျွန်တော်အဲ့မှာဂျမ်းရှင်းမသိတယ်ဒီကောအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိလို့ပြောတာ

တွေအဆင်မပြေဘူးလို့ရောအဲ့ဒါဘလို့ဘာရောက်ထင်မှန်းမသိဘူးလီယိုကျွန်တော် enemy gun ရမှဖြစ်သွားတာလီယိုရက်သွားတာနော်တကယ်ရက်သွားတာဘယ်တော့မြင်နေမလား Okay I've located the next play zone ဘာဆိုလဲလီယိုတိလားနိုလေမမတင်ရအောင်အပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအားရရပြန်ပြောက်သွားတာ Họ để để tiền kiểu họ để tiền kiểu hút đâu hút đâu. Là nó cố nó cố rồi nó cố rồi nó cố rồi nó cố rồi. Bom nó cố rồi. Là là là là lên tu rồi bị đấy là lên tu rồi. Another one. Là lên tu rồi là. Và là lên tu rồi bị đấy. Ai à? Đi đi mà lên chỉ đấy không? တော့ဘာကောင်လို့တော့ဘာကောင်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီကျွဲပါလာတယ်ကျွဲပါလာပေါ့အမဲမလာကားနဲ့မရပါဘာသာပဲကားရှိပါသေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝေးလုပ်တယ်တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့နဲ့တော့မင်းကငါလာအိမ်ရအောင်ဝါအောက်အောင်တော့အောက်အောင်တော့ဒီကမင်းတို့မထစ်တော့တော့စောက်ကော့တွေကြီးကြိုင်းပါဩလီဩထစ်ပါထစ်ပါပြန်ပြီရဆောင်းဆိုးတယ်နော်ရောနှစ်ခါရှိပြီ FPS ဆောင်းကြနေရ င့်ကြည်လွဲဟမ်တကောလွဲတာဗောကြည်လွဲတာမဟုတ်ငါပြစ်လို့မရတာငါထစ်တာရိုးတဲ့နဲ့ပုံမှန်ထစ်တာမဟုတ်ကြည်လွဲတော့နေမကောင်မင်းပြစ်လို့မရတော့တနက်ကိုကြည်ရုံတော့တော့ချက်ပေါ်လာတယ်သူတို့ညီးတက်မြက်ကြီးရှေ့တာပေါ်တယ်အဘွားအဝေးပဲလင်းလဲကြောင်းဘယောက်လို့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်ဆောက်နေမှာလာလာလာလာလာလာလာဒီချိန်မှာတော့ချန်နေပြန်လာရင်မင်းတို့ပြန်လာမှရမှာနော်အဲမမမမဘရူးနိုင်ပါ from the goal line. कंट्रोल नहीं ऐसे ही काम हो रहा है रो कोरल है कोरल है लास्ट कोरल है कोरल है आ အဲ့တော့ဘာတတ်သွားကြပြီစကုတ်ချင်မီတနက်ပြလို့မရအောင်ဒီကိုကြိုက်ဒီကိုကြိုက်တာဒီကိုကြိုက်တာជីမထောက်တာជីမထောက်ជីမထောက်ជីမထောက်ဘူးជីမထောက်ဘူးနော် 阿拉伯，阿拉伯，M U D 的。李，呀呀呀呀，看到看到。哎，是嘛？哎是嘛？你攻击的，哎我这边进来啊。你看阿妈不是阿妈跑来躲没哇？跑来编辑你啊，编辑来哦。攻击啊！哎，你看你看，咩咩你有哇？万一哥过来能毙我哇？ 연맨이 여기 오니 말이 말라면 되죠 아우 조리로 디비야 디비야 라일로 와 라일로 와 đâu tiền thì qua lá ấy nhà mình ngầu có được bao L ai à ai à anh là bảo đầu chưa bảo đầu chưa nó có bảo đầu chưa ปลาขอปลาขอไอ้คนน้องปลาขอยะงามมาของามมาขอขอขอขอไอ้แม่ตะกองเจนี่หกตัวขอตัวเบาดอกน้องเบาดอกเบาดอกไอ้น้องเบาดอกလာလေးလာလေးတော့ဖုတ်မလားအနာလေးအန်ဖုန်းနဲ့ပဲလားခေါင်းလေးတွေပဲအိတ်ပြလိုက်ကြာလို့နော်လမ်းမှာလမ်းမှာဘယ်ဘယ်ဘယ်စကောင်းနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးတာကြီးအန်ဖုန်းကလည်းစနိုက်ပါပဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးမသိဘူး anh ta kia phim mây à chào bị rồi phim mây rồi thì phải là sao nhỉ rồi rồi rồi rồi mình lấy chào về là được chào chào làm gì nó đi rồi đi mai đi mai đi mai giao lại giao lại giao lại giao lại giao lại đi giao lại đi liễu liễu liễu nào nào 내려오나 내려오나 내 메이나 맞대요 메이야 메이 메이야 ờ la đi là nay quá hậu nice hậu nice oh, con này con này là hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi mày hết rồi mày hết rồi mày hết rồi mày này thì mà nó thì mà nó thì mà nó yếu nó bỏ đi vào polo dài đi là điều nó đi bên mà chết hảo Con này, con này níu. À cao cuối đầu, à cao cuối đầu. Cắp bầu rồi, cắp bầu rồi, cắp bầu rồi, cắp bầu rồi. Let's get this again and we're talking about it. Don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know. 네, 맞아라. 아걸로, 아걸로. 얘가 맞아라. 에, 봐봐봐봐, 날라오나. 빨리, 빨리, 빨리, 빨리. 에, 빨리, 빨리, 빨리, 빨리. 해줘만, 해줘만, 이제. 해줘만. 아, 레벨 2 아마네. 와, 아마네 머리 아마 티다. 왜더라고 요래. 봉야나, 너희랑 봉야. 봉야, 봉야, 쟤는. 봉야, 너네 고해, 너네 투아, 봉이 투아. 까고라, 까고라, 까고라, 까고라, 하야. 야, 봉야 우리야, 같이 야. 啊，不要就是一样。要不，要不，要不，要不，们嘞，不得了吗？要不就烧那笔，把那路。OK。我就收那笔。哪里堵的啊？我懂了。哪里？ 哎，搞亏了！哎，搞，哎，搞亏了！哎，哎，搞便宜亏了！虎闹的，虎闹的，虎闹的，红皮怀，虎闹的，红皮怀。立马，立马，立马。Marked a location. 哎，啊，飞，啊飞了，啊飞了，喏，啊飞了，耶。留着今天就了，留着今天就，今天就了，今天就了，留。 ချင်းနေရချင်းနေရချင်းနေရချင်းနေလူရနော်အေးတို့အဖင်ဆက်မလာတော့ရမယ်ကိုစီနဲ့နေနေငါတောင်းပေးရတယ်လေငါကွန်ရပြီငါကွန်ရပြီနေရောငါပုံးထက်ရရင်ပုံးထက်ပေါက်လာအောင်အဖိုးပါအားပဲအေးယူကြည့်ရအောင်ရေးဆွဲပေးလာအောင်နေရောအဖင်ကိုတစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ပဲတောင်းပေးရအောင်တစ်ချက်ပဲပဲဟိုဟိုပေါ်ထောင်ရောက်သွားရင်အပေါ်ထောင်ရောက်သွားရင်နော်အပေါ်ထောင်ရောက်သွားတယ် အပေါ်ကောင် rotate နေပဲဘယ်ဘက်က rotate rotate rotate rotate နေတော့အပေါ်အပေါ်လှည့်နေတော့လီယွန်တိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကောင်လန်ဒီကောင်နှစ်ကောင်နေခဲ့တယ်ဟိုလန်ပါပဲနောက်ပါအပေါ်တက်ပြီးခါသွားပြန်ခေါ်လာမသိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားကားသွားခေါ်ရတယ်နိုင်ပေါ်သွားပြီးငါထင်တော့မမပန်းပန်းပန်း location အဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်နေပြီ okay okay okay အဲ့တပင်းနေတော့အဲ့တပင်းနေတော့အဲ့တပင်းနေတော့အဲ့ကောင်ကြည့်တာအဲ့ကောင်ကြည့်တာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ငါဆက်ပြီးလို့ရတယ်တက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဲ့အဲ့ကောင်ငါဆက်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းတော့ရောက်ပါတော့ location အာဘာလို့ပြင်ကြပါတော့အာ ရမ်းကြာနေပြီတော့စုံထဲမှာလီအောင်သူတို့ I've ကြာ located the next play zone. ရမ်းကြာနေဒီနားလေးအမှာဖြစ်ရှင်နဲ့တစ်ခေါင်လုံးမှရပါသလားပဲစမုတ်စမုတ်ခင်းလာတယ်ဒီမှာ Marked a location. ဟိုဟိုအဲ့အပေါ်ကောင်ဒီနားကိုလာလို့မရဘူးသလားကျွန်တော်ဒီဒီနားကောင်တစ်ကောင်တော့ပြီးတတ်လို့ရတယ်နော်နော်နော်ကောင်တော့ကြက်တာကြက်တာအေးဦးကြက်တာအေးဦးကြီးကြက်တာဟက်ရှော့ပဲဟဲ့လားနော်အချက်ပဲပြနှစ်ချက်ပဲပြညီခေါင်းမနှစ်ချက်ပဲပြတယ်ရှင်းလားဟဲ့လားအောက်လဲလို့အောက်လဲလို့အောက်လဲလို့ Một vác này, phát này, vác này, phát này. Tiêu phát này, tiêu phát này, tiêu phát này, tiêu phát này, tiêu phát này, tiêu phát này. Ờ, mà cá trả lời, cá trả lời. To lên, to lên, to vĩnh, to, to, to, to. Ờ, lấy tụi mà đi, cô đù đù. Nó con này xong rồi, khó. No, no, no. No, no, no, đá về, đá về, đá về, đá về. Bố con chưa? အာဟုတ်ကဟိုဟိုဟိုဟိုကဘရိုစောက်ရမှာတဲ့ဘရိုနည်းနည်းစောက်လိုက်ရမှာဟွာတို့ကျွန်တော်ချင်းသိနေပတ်နေအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တော့နောက်ပြရနော်ဟုတ်တယ်ကြံပေးတိုင်မင်းလေးနဲ့လွဲွာတိုင်မင်းလေးနဲ့လွဲွာခဏလေးဟုတ်ကတိုင်မင်းလေးနဲ့လွဲွာလားဟုတ်ကနည်းနည်းလေးစောွာတာရမ်းစောွာတာဟုတ်ပါအဲ့တောင်းမွားတယ်နဲ့ပိုင်းထောက်ပေးနေအဲ့ 进不了啊！现在那半比来来来来来，溜了！摸摸摸摸，火 <laughs> <laughs> 那火那火那火那毛！别歪！别歪！别歪！溜溜了吗？对对对对！来来溜了！交起打完了，交起打完了！来来来！是不是呀？哪里哪里溜？A U G 的呢？ ပပပဆိုခေါင်းတွေပဲထိပါမေလို့မေလို့အဲ့ Mark the လ location. မ်းပစ်သေးတယ်လမ်းပစ်သေးတယ်တုံးလာကျုံမကျုံမကျုံမကျုံမကျုံမ Watch တ out. ပင်လီယိုကြော်တွေးတော့မရှိဘူးနော်ကျုံမကျုံမကျုံမတက်တက်တက်နဘရိုဟီးလို့ရနော်စ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တယောက်ဖြစ်မှာလီယိုအေးစေးအေးစေးဘာမှမဖြစ်ကျော်ကျော်ဒီကနေထောက်ဝေးတာအရင်ပတ်လိုက်တော့တလားအရင်ပတ်လိုက်အရင်ပတ်လိုက်အရင်ပတ်လိုက်ဟုတ်တယ်အာဒီမှာဒီမှာလီယိုမလေးဟိုမှာတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရအေးပတ်လိုက်လားသူ့နှစ်ယောက်ရသူ့နှစ်ယောက်ဒဲရသူ့နှစ်ယောက်ဒဲရလီယိုအဲ့လိုရင်မရဲနဲ့လေလီယိုမ လီယိုလီယိုလီယိုလီယိုမဟုတ်လီယိုကြောက်ပြောမယ်နော်လီယိုကြောက်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်လို့တာမပြောမယ်လီယိုတော့နောက်ဒဲရဲ့အရှင်းကိုကွက်တိရဲ့ဘာလို့ဆို तू ကအကွာအကောင်ဝယ်ရပါလားကွာကြောက်ပြောနားလေလားကျွန်တော်အဲ့မှာဂျန်ရှင်းမသိတယ်ကိုဒီကိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိလို့ပြောတာဂိမ်းဆန်နေလူဂိမ်းဆန်နေဒီမလားဂိမ်းဆန်ပဲကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒါ तू ကဂျိုင်းရနေပြီကျွန်တော်ဂျိုင်းရနေပြီ तू ကျွန်တော်ပြက်သွားမြင်တာကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးအေးလီယောကသူ့အကာအကွယ်သွားပေးတယ်လို့ပြက်သွားတာ तू နောက်ဒဲကက်ပြီးပြက်နှစ်ယောက်ဆင်းပြီးတော့ လို့မှသူပြန်ပြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နားလဲတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပြစ်လို့မရဘူးအချိန်နဲ့ဘရိုခတ်တယ်ချင်းတဲ့သူနားလေးကိုပတ်လိုက်ရာဒီကောင်လိုက်ပြစ်ပလိုက်ဒီကောင်ချီကုံတော့မှဆင်းပြကျွန်တော်နားလဲတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကျင်နေကွဲတော့မှကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်သိတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က chance ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလီယိုလီယိုမပြတ်သေးသွားနိုင်တယ်နော်သိလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရှော့အဲ့ဒါပြောတာသူ့ကို favor ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကွာအဓိကပြဿနာဒါပဲလာလာတောင်းတောင်းအောက်တော်မလား ရပစ္စည်းတွေနည်းနည်းမကောက်တော့အသွေးတွေဟိုကောအလားဟိုထိုင်းဆောင်ကြီးပြစ်လိုက်ရုံပဲကွာကျွန်တော်ကသိတာပြောမဆိုနေရနောက်ကကောင်နေရနောက်မှာနေဖေးနေရဖေးသလိုဖြစ်သွားတာကွာအဲ့လိုမျိုးသူ့သူ့အตาဖေးသလိုဖြစ်သွားဒီဒီတော့ကျွန်တော်ခေါခေါလေးပုံမှန်ကောက်လို့ရတယ်ဒီကောက်မယ်လေတော့တတ်သွားတော့မှာလားကောက်ပါကောက်ပါမကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူးအလားလေးချက်သားစားမယ်အလားလေး try မယ်အလားလေး try မယ်နော်အလားအလားလေးအလားလေးအလားလေးချက်သားတော့ကျွန်တော်အလားလေးစားမှပဲရမှာပြောကျွန်တော်မလားတလားတော့စားလို့မရဘူး my god! Wow! Ôi vậy ship vào cả, ship vào cả, Leo, Leo. Leo đi vào, Leo đi vào. Mark the location. Guy, guy, guy. Leo cá rồi, Leo lá bông nó. Leo, Leo. Guy, guy, guy. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Bây giờ là bị cái giờ này. Giờ là bị, giờ là bị, giờ ngoài, giờ ngoài. Cho nó, cho nó. ဒီကပဲကွာကမိုးပေးမင်းရတကယ်ဘာလို့ evidence တော့နေရတော့ပြေးတော့မရတော့ဘူးတက်လာပြီနော်နော်တကောင်းတော့တကောင်းတော့တကောင်းတော့ another one ဟဲ့ဟဲ့ Biblia, Biblia. Biblia, Biblia. Unitတွေများလိုက်အော် closer ရဲ့ post ဝိုက်ကော closer ချပြီးတော့ closer ရဲ့ကောတီရှိတီရှိဒီဒီဒီဒီဒီမှာလည်းရှိရနော်နှစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်ရှိတယ် location ပိတ်ပိတ်ထားမယ်ရှင်းတာကြားလာလို့ပဲကွာငါတယောက်သေးကွာနှော့တာလည်းဘာမှလုံးလို့မရတဲ့ဘောကဒါလို့ pin ဖေးသုံးနေပြီလားတဲ့ဖေးသုံးနေပြီတကယ်ဖေးသုံးနေပြီလုံးပါအောင် Damn ဖေးကမကြောက်တော့ဖေးကမပါ No, why not, why not? Thế còn mà bị bị nô lên rồi hả? အလားလားညီရလားအလားလေးပဲအလားလေးပဲဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအလားလေးပဲလုပ်ပြီအလားလေးပဲလုပ်ပြီအလားလေးပဲလုပ် Oh my god Wow မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခက်လေးစီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆောင်းတိုင်ပဲမင်းနာပြီလားမင်းနာပြီလားမင်းနာပြီလားမင်းနာပြီလားအော်မင်းနာပြီလား bay đâu, đi, 까비네 마이로 어머니 야 몸지러 몸지러 몸지러 몸지러 bắn lâu nè bắn lâu nè bị bóng rồi bây giờ nó bị quay chứ cái lên thế là O, vejlu. O, jedu. Mailing, a, lamo. Peter the Vagina, Bay, Chaka, and other kind of Bay. 50စက္ကန့်50စက္ကန့်အေးဇုံသွားတော့မယ်ဟာပြေးရတော့မယ်အေးတော်တော်တော့ကျွန်တော်ပါကြည့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါအမောင်ကဒီရောက်တယ်နဲ့အဲကြားထဲမှာလမ်းရအဲ့နောက်ပါ ။ကြောင်ရလက်ပြရငါ့ကို။မားနဲ့လက်ပြတယ်။ရောင်ရဲသူတို့တို့ပဲငါပဲကျန်တော့တယ်။တကီအော်ရဟာအားလေတယောက်နဲ့ရုံးခံရတယ်ဗျာသာသာအမနှစ်ပွဲကြားထဲမှာတချက်မှန်တော့အားရနော်တချက်မှန်တော့ရှောပြီပဲလေတာကီတို့ဘွားတော့ရေငါငါဖေအောင်ရှုငါဖေသုံးနေပြီရပြီတကယ်လီ ပင်သုံးနေပြီကွာတကယ်ပင်သုံးနေပြီဟာနှလုံးရောဂါရှိရလို့မကြည့်နဲ့တော့နှလုံးရောဂါရှိရလို့မကြည့်နဲ့နှလုံးရောဂါရှိရလို့မကြည့်နဲ့နှလုံးရောဂါမကြည့်နဲ့ဘာဘာကောင်ကြာဘောတင်းကြီးကွာသုံးကောင်တော့မအရောက်ရေးငါတို့ကငါသွားမှာလေသူတို့ရှိဘူးရောက်မဖြစ်တင်တာအရောက်ကားလည်းမရှိတော့ဘူးကွာကားလည်းပြတ်နစ်သွားပြီ ပုံကျွန်တော်ပဲကားလည်းလှစ်သွားပြီဒီမဲ့ကားကားမောင်းလို့မရဟိုရာသီရာသီရောက်ရာသီရောက်ကားမောင်းလို့တော့ရာသီရောက်ရာသီပါလေကားမောင်းလို့တော့ရာသီတယ်ဗျကားမောင်းလို့တော့ရာသီမစိုးမစိုးပြောမယ်ជីជីရဲ့ပင်မေးပင်တုံတာကြည့်မလာဘူးလေဘလို့ပင်မေးကြီးတော့ကြောက်ကျွန်တော်တကယ်မလာဘူးတော့တောင်းတယောက်လည်းလာမပြစ်ဘူးအချက်မှန်မှန်တယ်မျက်နှာတွေးပတ်သွားမျက်နှာအေးအိုင်းနေပဲအမားနဲ့အမားနဲ့တိရအဲ့လိုငါနဲ့ကျူးဆိုင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ spy sniper နဲ့ဆို 스파이더 하나 피어리 봐 이거 스나이버 밀어봐 아, 나 가운데 나. ita bu na ko a ma da ko ya ta wa la kan ko na me no min do ga chi ya wa chin ga tong ko long ga wa yin wa ma de ke pyo mi ya o chi da de ko ya tat la yin chin do ne do na ko lo no ne ya che ko nai ma nai